是 W Lab，我们今天要教大家做马铃糖。马铃糖是什么呢？就是蛋白双糖。需要材料只有三颗蛋、跟糖、还有一点点的盐巴、跟香草精就可以喽。那我们第一步骤就是把蛋白跟蛋黄分开。接下来呢，我们就要把它。 拿出你的打蛋器，然后呢，一开始开高速。另外你在分蛋的时候，如果蛋黄裂开放进去的话，就要重来哦。好，稍微把它打白打通之后呢，我们来加糖，糖就分好几次慢慢加就好了。 好，我们刚刚已经把蛋白跟糖打发了，你看着它不会动，这样就可以了。另外呢，有一个测试的重点就是我们要用手去摸摸看，里面要没有糖粒的感觉。接下来呢，我们就加入一点点盐，一点点的香草精。 再来充分的融合它一下。好，接下来呢就是调色的部分，因为我们今天要做圣诞老公公，所以需要红色，然后再做一个圣诞树需要绿色，然后选的是白色就不用调。我还另外准备了一个蒂芙尼蓝，试试看。 们现在已经调色完毕之后呢，就来装袋，然后剪一个小洞，来做雪人喽。 好，接下来呢，我们已经挤完了这些蛋白霜之后，我们就要把它送进烤箱喽。烤箱的温度是一百度烤三十五分钟。好，我们现在烤完出炉了，可以帮它画一点装饰。然后呢，要怎么判断马铃糖到底烤好了没？如果你家的烤箱可以看进去的话。 它烤到一半的时候会看起来有点光泽感，最后会变有点雾面。在之后你就会看到它快要裂开的时候呢，它就是好了，然后你就把它拿出来，可以轻轻的把它剥下来，就会变成可爱的马铃糖喽，马铃糖就完成了。